Quindi, allora, il pane ce l'abbiamo, l'uovo ce l'abbiamo, la maionese l'avevamo già fatta, ci facciamo un tamago sando. Ah, siete qua? Voi lo sapete cos'è un tamago sando? Sono quei sandwich che in Giappone sono diffusissimi con maionese e uovo. Noi oggi vi facciamo vedere la nostra versione, speriamo che vi piaccia. questa è la nostra versione del Tamago Sando. In Giappone ne esistono tale fermo, in Giappone ne esistono tante versioni, eh, con l'uovo strapazzato piuttosto che con l'uovo intero, con o senza senape. Questa è la nostra versione, quella che ci piace di più, vero? Ok. E adesso lo stai cantando, buon mangiamo, mamma che fretta che hai sempre. Eh, speriamo che il video vi sia piaciuto, condividete, lasciate like, eh, lasciate commenti, fateci sapere se lo fate come vi viene perché come sempre, poi lui mi stressa a me, io non lo so e non so cosa dirgli. E ehm, noi ci aspettiamo al prossimo video e vi auguriamo Itadakimasu!